жипке илинген жүк жип жана жер менен өз ара аракеттенет жүк жер менен байланышкан эсептөө системасында тынч абалда турат эгерде нерсеге аракет эткен күчтөр компенсацияланышса анда нерсе тынч абалда турат ньютондун биринчи закону эгерде нерсеге күч аракет этпесе же аракет эткен күчтөр бири бири менен компенсацияланса анда нерсе бир калыпта кыймылдайт же тынч абалда болот